Astăzi este despre a verbaliza. În dicționar este a exprima în cuvinte o idee. Mie mi se pare că e mai mult de atât. Mi se pare că e uh, a folosi foarte multe verbe care exprimă acțiuni. Despre un om atunci când spui că verbalizează bine, de fapt spui că simți foarte multă acțiune în cuvintele lui și nu doar o simplă filozofare. Așa încerc să fac și eu cu verbele mele, să tendem să acționezi, să-ți dau o idee, dar care să te ajute să acționezi cumva. Tu ce părere ai? Ceau!